財布出さんかい後悔すなよ I you know 何って 嗯。 よえうん、いえやてそうです、いえ <laughs> せやえ はい。え、うん、ああ。 Ah. そうです ございました ハハハハ。 ありがとうございました らっしゃいませ。 ありがとうございます 守ってもらおうかなんなんやほなはあ もしもしああどうもこんにちは俺五郎言うんやけどうちあっこあっこちゃんかあ何や元気ええー、せやけどめっちゃだるんやもう久々に学校行ったけどそっなんや自分ひょっとしてうんそうやけど あこちゃんテレクラにはよく電話しとんのせやなうち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねんほな外で会ったりとか時々な会う会わへんはどないして決めとるんやうーんまあ現金 <laughs> やな飯をごってくれたら相手は誰でもええんや別に誰でもええってわけやないけど あそうや五郎さんやったっけ五郎さん入れ墨してはったりせえへんうんうちそういうのちょっと興味あるしとる言うたらどないするえほんまにほんまにしとるんやったらどんな柄なんかなんでそないなことが気になるんやうち絵の勉強してんねん せやけど入れ墨なんてめったに見られへんやんせやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん般若やえ俺のせいにはうーんそうなんや般若ところでこちゃん俺からもちょっと聞きたいんやが 牧村誠って知っとるかちょちょっと待ってくれ何いやな俺実はフリーのライターやっててな牧村藩のこと興味あんねやそれで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思うててなあこちゃん牧村藩のことを何かぜやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうかああもちろんお礼はするで絶対あっこちゃんにも 牧村藩にも迷惑かけへんどうやらほんまにほんまやわかったってやったら今から言わ五郎さんはどグラサンに目立つわかったど んたが五郎さんのあんたがあこひょっとして芸能えもたやっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか自分のハンサム顔が憎い てサインやったらなんぼでも書いてあるからみんなには内緒にしといてなうちの考えすぎかこないアホな人が例の人なわけなんでもない優しそうな人で安心したわほな早速やけどそこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるかお茶 そしたら飯にしようか何食いたいんうちお寿司寿司かやっぱり女子大生ともなるそらそうや今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ五郎さん社会人ならそれくらい当たり前やないか学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわほんまに五郎さん分かっとるやん しゃほな寿司屋に行こうかはよ行こう五郎さんお寿司好きうちめっちゃ好きやねウニとイクラは絶対食べんねん何すんのもうなあどこ行くん まだ行かへんのもううちお腹ペコペコやですまんすまんちょっと待ってや家庭料理中心の店なんできっとご満足いただけますよ し飲んでから帰んか居酒屋どなですか今なら安しますよそこのお姉さん一杯飲んでいかへんまできたやついですなあ一杯飲んでいかへん 何握りやしょうほな1万くらいでお任せするわあと今日のあウニとイクラは絶対よ五郎さん飲まへんの一応仕事中やからな今はやめとこうそれより大学生にしたら随分慣れとるようやけどこのまあね最近は割と毎日毎日なんや 備えノルマ厳しいんかノルマそんなんあるはずないやんいつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやんいやいや聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんかはあ誠さんはそんな人とちゃうし らほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよあちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの当たり前やんひょっとして五郎さんほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとかせやったら悪いけどなんぼおごってもろてもホテルとかついていかんでああちゃうって そういうつもりとちゃうねんただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったからほんまにまあそれが賢明やねうちに何かあったら無事で済まへんからあそれは一体どういうはい小肌美味しそうほないただきます 題はこちらになりますありがとうございましたまたよろしくお願いしますごちそうさまおう腹ごしらえはすんだな 今度はどこゲーセンゲーセンってゲームセンターのことか不良のたまり場やないか最近のゲーセンはちゃうねん可愛いぬいぐるみとかあんのゲームセンターにぬいぐるみ行ったらわかるわほらよしゃほな行こかうわっ にしても五郎さん遅れてるわ最近ゲーセン行ってへんの普段どこにおんのまあうちか仕事場やなふんもっとちゃんと遊ばな女の子にモテへんよ気ぃつけるわ キャッチャーなんやこれこのボタンで中のクレーンを操作してなぬいぐるみを穴までこんなんが1回100円やとあほらしどうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ何言うてんのやよそで売ってないからここで取らなあかんのやないお金でなっていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや ちこういうのああなんで俺が誠さんのこと聞きたいんとちゃうのしゃあないなほな一応やったるやないか 取れたでめっちゃ嬉しいほらまざっとこんなもんやあそれで牧村藩のことないへえー、こようなところで立ち話すんのまそれもそうやなおな出ようか った後でよう踊る気になるな <laughs> 実はさっき電話でィップルーム予約してうちな一度でいつの間に予約しとったんや人の金は思って好き勝手してくれるの文句言わんの連れてってくれたらそこで誠さんのことほんまかまあそう言われたら断れんな ほら行こうかほな行こうかまだ切るいや五郎さんぬいぐるみ取るのいなあんなすぐ取れる人初めて見たわのもちょろいもんやったで時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ いっぱい取ってな任せとき 言うても2人で来たってしゃあないやろうがこないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやでそんな友達おらんもんそうなんか親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんしおっても今のバイトで知り合うた子とかもおるけど普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけどやっぱり危ないことの方が多いし牧村誠っちゅうやつは備えない行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことかせやけど中には危ない客もおるやろがせやから備えな人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねんそして ああそういえばさっきもそないなことを言うとったな牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか強いなんてもんやないって筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわほうあうち踊ってくるなんやビップルームはもうええんかディスコに来たら やっぱり踊らな損やろうちお酒飲めそういうとこはまだちょっと話してえなやっと見つけたで自分の出入りしそうなとこ片っ端から何とぼけても無駄やでこの前の礼させて 俺に散々怒らせたあげくそろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんなあんたが悪いんやろうち見たんやであんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたのそんな男についてくはずないやんなんや今日はこの前の男はおらんのかおらんのやったら読んでもかまへんでその代わり こっちあんた何とでもいい町やああなんやわ我自分もこの天のおもりなんか <laughs> 何勘違いしとるん俺はそない女のことなんて全然知らへんでただお前らが邪魔やから言うとるんや なんやとディスコ言うたら踊る場所やろ女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええよな今から俺が手本見せてやるさかいアホ抜かすのも大概にしとけやこのボケそない踊りたいんやったら踊らしたるおう表出ろや こんなもんやせやけど今たまたま俺がおったけどいつでも例の牧村藩を呼べるうん言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな読んだらそうなの誠さんな普段整体師やってはるの笑福町南にあるほぐし会館ってお店ほんまか多分な きになほんまに助かったわほなこっから先は本人に手術あうちが言うたってことを内緒にしてな五郎さんええ人やから特別に教えたけど分かってる分かってるせやけどそらそうやんあの人おらんかったらうちも今頃どうなってそらさすがに褒めすぎとちゃうか女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやない そんなん絶対ないって蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もいたし花ええ人疑ったら罰当たるわうんあでもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがある頼まれてる しお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらコウモリの入れ墨をしたうちも詳しくは知らへんけど誠さんずっとその人を探してるみ誠さんから何か頼まれることなんてそれぐらいしかないなるほどそういうこん女ああかんそろそろ次の人とも次やぞまだ遊ぶんかほなうちはこれで。 たまにはうちに帰れや ここやな負けぶりどこや こいつが牧村か何がこたんでどなたですかあれあのお客様ですかおかしいなすみません 誰かいらっしゃってますかなんやこいつ目がもうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら おいええから来てや泥棒やったらとっくに逃げとるわ落ち着けやなどどこにいたんですかお俺は今店に入ってきたとこやいきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんやビビったのは俺の方やででも今日の予約はもう入っていないはずです そうなんかいや実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてなそしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてななんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんかせやから飛んできたっちゅうわけなんやけどあおい ええやで店長はおらんのか今日は出かけて帰ってきませんすみませんなんで謝るんや分かったとにかく出直すわ本当に本当にすみませんな泣くなやどこ お辛いんですかえさっき体がバラバラになりそうって治療されるなら早く予約をされた方がえあああそれはもうえんやほなまだなやっぱりやっぱりちゃ違う言うとんやろうがああほら分かった お姉ちゃんにやってもらおうかななそれなら納得してもらえるか 体を酷使されてるなんて失礼ですがお仕事は何をされてるんですか仕事俺は俺は証券ああ通りでだからこんな足がパンパンにむくんでるんですねえななだって証券会社の人って 朝から晩まで取引してる間ずっと立ちっぱなしなんでしょあああせや何よずっと同じ姿勢でいると血の巡りが悪くなっちゃいますからそそうか私お客さんから仕事のこととか町のことお客さんが普段どんな仕事をしてて それで体がこんな風に凝ってるんだなほら姉ちゃんの話聞かせてくれやそうですね展示の本を読ラジオか最近はテレビの方がええって思ってたけど目見えへん人でも楽しめるっちゅうんは <laughs> でも一方的人と話すのが好き言うんやったらあんたホステスなんか向いとる私がですか <laughs> あいやいやああいう店に来る男っちゅうのは誰かせやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかんそういうものなんですかそんなもんやその点姉ちゃんはいい線いっとると思うで お仕事好きじゃないんですかうんまあ上司がちょっとないそうなんですかじゃあきっと店長に出会えて私本当に助かったんですここの店長ってのは 店長ですかそうですねなんやその見た目はだってあんなに優しい人他にいませんよそりゃそのなんや暴力を振るうタイプとちゃうんか暴力確かに店長力は強いみたいですね <laughs> いやでも あんなに強く指圧してるのにもみゴッドハンドどうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますしいつもお客さんの健康をい整体師としてもそうですけど人間としてとっても尊敬できる人ですよはあそれに以前私も店長に救われたし 救われた <laughs> とにかく店長は全然怖くないですよ人は見た目によらないってことで <laughs> 私見たことないですけどおいおいさすがに笑えんで お客さんお客さんな何んや寝てもうたんか相当お疲れだったみたいですねリンパも全然流れてなかったみたいですし睡眠不足が続いていたんじゃないですかあああそうかもしれんなじゃあ今度は仰向けになってもらえますか ちょっと枕の準備しますねったく何してんねん俺はあれ店長えいや参った参った財布忘れたまま飯食うてもうたわまた忘れ物ですか店長 お戦時中かいらっしゃいほうこれはお邪魔やったかなこの方店長をご指名でいらっしゃったんですよお仕事が大変みたいで体中カチカチで私が無理言って施術させてもらったんですですよねああ そうやほうそない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますなあれ店長ハリーですかそれああ弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな オプションでハリいっとこか思てなえ本当ですかお客さんラッキーですよ店長常連さん以外ハリ治療やってくれないんです店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれないんあれ何の音だろうあああかん大事なもん忘れたわちょお前 タバコ買うてこいやえ私春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろあ早よ、買うてきて <laughs> でも私だと時間かかりますよ大丈夫やそれまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからなじゃあ行ってきます おう気ぃつけてなはよドスとったらどうや固めのあんちゃんこういう状況も慣れっこっちゅうわけか牧村誠さんよ そんな前どこで聞いたんやどこもかしこもあるかいテレクラで引っ掛けた女使うて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわほういろいろ調べてきたようやななんやずいぶん余裕やな近江の鉄砲玉がなんか知らんが またの店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさらん悪いことは言わんこのままおとなしゅう帰れば見逃してるでふん引く気はないかならゴッドアンドの大サービスや行くでーおーうやっ Yeah. ただの鉄砲玉やと思っとったが一味ちゃうな何もやお前 <laughs> こっちのセリフや 邪魔すんで <laughs> やっぱりチンケなチンビラかいちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけかなおかお前の仲間とちゃうんかなんやと取り込み中すんまへんなあんたが店長のリー・ウェンハイやな牧村誠はどこやえリーやと何言うてんねん わしが牧村誠やああ <laughs> なんしょうもない嘘ついとんねん今までそれで乗り切ってきたんかもしれんがうちらには通用せんでええ何やとせやったら 買ってきましたよあれ店長ななやとおおええー、タイミングやおかえり牧村ちゃんお客さんですかおいさっさと連れてけや逃げろうわ 誠えから逃げろななのどこ牧村この子が邪魔すんなおっさんおらおっとすんなさっさと連れてけ せなんなんやこりゃおっと兄ちゃんどこ行く気やほんまにあの子が牧村誠なんかああそれがどないした中華はあれ何もやねあの女は俺の獲物やお前らの勝手にされたら困んねえそらこっちのセリフやボケ前あんたも死んどき あいつを逃がしたってくれな何やとあんたしか頼れんのやあよあよいかんかいあっ余計な邪魔しよってな、なんなんや 体の処理が邪魔くさいけどしゃあない二人ともそのまま蒼天堀に流したら覚悟できとんな兄ちゃんおやったれ 追いついたで 後やとにかくここを離れるぜ兄貴くそどないなっとんねん兄貴大丈夫でっかおい女はまだ近くにおるはずやすぐに探すで 応援呼ばんかいおはい厄介なことになったね けたね。 自分の身を心配せえ ないから後ろにおれ あの女どこへ消えたんや行くもう大丈夫なのじゃあ見つた ないわしっかり行くでおい危ないから後ろにおれ を確実にぶっ殺すそれからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう こまで来たら大丈夫やろお前大丈夫かおい何を 外孙子